何 cena tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, tempo, tempo, tempo. Vou te fazer um pedido. Tempo, tempo, tempo, tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo Deixa ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, tempo, tempo, tempo. Ouve bem o que eu te digo. Tempo, tempo, tempo, tempo. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. ganha um brilho definido. Tempo, tempo, tempo, tempo, e eu espalho benefícios. Tempo, tempo, tempo, tempo. O que usaremos pra isso? teu ciclo. Tempo, tempo, tempo, tempo, não serei nem ter sido. Tempo, tempo, tempo, tempo.